दोस्तों मेरे YouTube चैनल हेल्पफुल टिप्स में आपका स्वागत है मैं आपको आज बताऊंगा कि एलर्जी से छुटकारा कैसे पाया जाए ये समस्या किस तरीके से बढ़ जाती है तो आइए सर्दियों के मौसम का इंतज़ार अधिकतर लोगों को होता है लेकिन इन दिनों में एलर्जी का सम... एलर्जी की समस्या भी बढ़ जाती है वैसे तो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है आज हम आपको ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन करने से एलर्जी होती है दूर हो जाती है पहला है लहसुन लहसुन में पाए जाने वाले तत्व प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं एलर्जी से बचने के लिए कच्चा लहसुन खाएं इसके अलावा सब्जियों में भी लहसुन का इस्तेमाल करें दोस्तों दूसरी चीज है हल्दी सर्दियों में किसी भी तरह की एलर्जी से बचने के लिए रोजाना एक गिलास दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पिए तीसरा है दोस्तों ग्रीन टी अगर साधारण टी की वजह से ना पी के आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए एलर्जी से बचने के लिए ग्रीन टी का सेवन करें रोज दो कप टी ग्रीन टी पिए इससे आपको बहुत राहत मिलेगी फोर्थ है चौथा अलसी दोस्तों अलसी अगर आसानी से नहीं मिलता है लेकिन एक लिमिटेड दुकान पर मिल जाएगा अलसी में ओमेगा थ्री फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसका सेवन करने से एलर्जी से बचा जा सकता है गर्म दूध के साथ एक चम्मच अलसी भी ले सकते हैं फिफ्थ है दोस्तों अदरक जिंजर रोजाना दो कप अदरक वाली चाय पिए इससे एलर्जी नहीं होती दोस्तों तो ये एलर्जी के कुछ खा एलर्जी से बचने के लिए कुछ उपाय थे जो हम कर सकते हैं जिन्हें लेकर हमारी एलर्जी कम हो जाएगी और एलर्जी से धीरे धीरे छुटकारा भी मिलेगा धन्यवाद दोस्तों